Sayang kamu ngerokok? Uh, iya, kamu kan lihat kalau aku lagi ngerokok. Matiin rokoknya. Apa? Matiin? Matiin rokoknya. Sayang kamu ngerokok? Uh, iya, kamu kan lihat kalau aku lagi ngerokok. Matiin rokoknya. Apa? Matiin? Matiin rokoknya. Sayang kamu ngerokok? Uh, iya, kamu kan lihat kalau aku lagi ngerokok. Matiin rokoknya. Apa? Matiin? Matiin rokoknya. Sayang, kamu ngerokok? Uh, iya, kamu kan lihat kalau aku lagi ngerokok. Matiin rokoknya. Apa? Matiin? Matiin rokoknya. Sayang, kamu ngerokok? Uh, iya, kamu kan lihat kalau aku lagi ngerokok. Matiin rokoknya. Apa? Matiin? Matiin rokoknya. Sayang kamu ngerokok. Uh, iya, kamu kan lihat kalau aku lagi ngerokok. Matiin rokoknya. Apa? Matiin? Matiin rokoknya. Kamu ngerokok. Uh, iya, kamu kan lihat kalau aku lagi ngerokok. Matiin rokoknya. Apa? Matiin? Matiin rokoknya. Sayang kamu ngerokok. Iya, kamu kan lihat kalau aku lagi ngerokok. Matiin rokoknya. Apa? Matiin. Matiin rokoknya. Sayang, kamu ngerokok. Uh, iya, kamu kan lihat kalau aku lagi ngerokok. Matiin rokoknya. Apa? Matiin. Matiin rokoknya.